Konte her branding, konte her house. mais cousin mais cousin espace vert laa lay wax de espace espace vert daal du caaxaan non waa gala yi moom ñoom macha allah Atlanta waaw ah soos bi nga ne noo ko tuddee waali ah ay waali soos waay mbete mbete mbete mbete mbete ba borovita borovita waali soos te ay waali zi waali pizza waali soos lii lan la kaw kaw gàmbi lañ ko lagalee bi yëpp mu ñëw événement bi xaaral wàcc woon leen yaayu faramaare ni yaayu faramaare ni yaa ngi noonu yaayu waale yaa ngi nii ndeysaan yaayu waale yi macha allah papa coono ngi nii papa coono ngi nii ah, waaw papa coono de ngi nii laay jooytuñ papa coono waaw kaaw ana soosu waale bi waaw soosu waale yi kaaw waay ji wagan waaye fi nga ñëwoon dañ ko renouveler jeune ndeysaan ndeysaan waaw waaw fay ñu fay fay ñu benn bill suñu xaalis la waaw Konté la sant Konté CK CK house na ko CK house Abi ba ngi nii. Abi abi. waaw loolu dafa yàgg loolu dafa yàgg Kédi Lo in the building yaay faama napp nga fecc kat yi rek da jaaxal nga ma waa waa see waa see Badiane waaw waa see Badiane Sakura Wali mais ci bu ne am na patron yàlla nañu yàlla bi yàlla bi allahuma bi jaay si bu bu juuj barke waa pays bi ubbi Cheikh ak mi di Cheikh waa xam ne Ibrahim yàlla allahuma amin amin ñaanal sama yaay ji yàlla dafa ko jàmm sutura ak nag alaaxira allahuma amin